Jangan sampai sedikit-sedikit ya kok gini, ya kok gini, ya Allah seperti ini, kok nggak adil dan lain sebagainya ya. Jangan pernah katakan itu. Tapi katakan apa? Katakanlah syukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Akan tetapi apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, kita malah mengeluh, kita kecewa macam apa ya? Ah, bisa dikatakan kayak nggak terima gitu. Maka sesungguhnya ya kita termasuk orang-orang yang kufur nantinya dan ingat siksa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah pedih. Maka daripada itu teman-teman sekalian mulai sekarang usahakan ya, mulai sekarang ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan bereaksi sebuah video ya. Tak tahan orang sebelah bau. Ustaz Badli Shah Alauddin Okey, jom kita tengok videonya guys Let's go Okey, jangan lupa like, share, komen, subscribe guys kira Ustaz Linknya di deskripsi Sama juga Wali Songo dulu Mereka jalankan proses penyatuan balik umat yang bergaduh teguk ketika itu Melalui proses tarbiyah dan dakwah yang sangat kreatif Hmm, betul. Mereka tidak buat ceramah macam kita Ceramah ni yang datang datanglah, yang tak datang tak datanglah. Tapi mereka buat melalui hiburan misalnya. Mereka ajak masyarakat berkumpul tapi bukan syarahan, berhibur. Wayang kulit, hmm, betul. tembang jauh, tembang motor, betul pat, sekali. tembang tengahan. Itu banyak dicipta. Sunan Giri ketika itu dia cipta jamuran, coblak-coblak suweng, gula ganti, macam-macam. Sunan Kalijogo dia, dia ni dalam wayang kulit yang begitu handal. Dan dalang itu pun daripada bahasa Arab. Dallah, mana orang yang menunjuk jalan. Panggil dalang. Banyak dicipta lagu. Gundul-gundul pacul, itu untuk menyatukan balik orang-orang jauh ketika itu. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan. Nyungi-nyungi wakul-kul, kelelengan. Wakul emplang segane tadi saklatar. Bayangkan, jauh, jauh, bukan jauh jauh kalau tak kenal berhenti je lah jadi jauh. Betul. Jadi bukis ke minangkabau. Selang kami Joko dia buat satu lagi lagu. Yang eh. ni popular lah lagu ni. Lir ilir nama. Lir ilir, lir ilir, tandu rewosu sumilir. Tak ijo royo royo, ta seku teman ten anyar, ta seku teman anyar. Tapi sekarang kalau banyak tafis tukar lagu tu kan. Ya taiba ah. ya taiba. Ya, ya taiba. Itu lagu Jawa tu bukan lagu Arab tu. <laughs> Sunan kali Jogo yang cipta. Dia nak bangkitkan semangat orang Jawa. Betul, Jangan betul. malas. Lir ilir. Bangunlah. Bangunlah. Dia bagi semangat. Tanaman dah bersemi menghijau bagaikan pengantin baru. Dia nak semangatkan orang ketika itu. Sudahlah gaduhnya. Padi sedang menjadi. Jom kita turun bekerja. Ini peranan ulama. Peranan masjid, pesantren. Sama juga Sunan Bonang. Dia karang lagu ini putera Sunan Ampel. Dia buat lagu Sunan Bonang ini namanya dia ambil sebab dia pemain alat bonang yang begitu handal. Bonang ni ada tengah tempat panggil peromong. Antara belas gong kecil dalam permainan gamelan. Dia seorang percussion yang sangat hebat sekali dan dia mencipta satu lagu untuk mendidik masyarakat yang bergaduh ketika itu dengan tombol hatinya. Terkenal lagu tombol hati. Tombol hati iku perkara perkarane, kaping pisan mo cokor anlan maknane, kaping pindo salat wengi lakanono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat kudu utang kang luwe kaping limo jikirungi kang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah, Allah nyembadani itu sunah kono Masya Allah ya, Obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua salat malam dirikalah Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh Yang keempat perbanyaklah berpuasa Yang kelima zikir malam berpanjanglah Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga Gusti Allah mencukupi katanya Panjanglah kalau kita nak ceritakan. Maka melihat kepada sejarah ini, kita sebagai golongan agamawan, kita yang menguruskan masjid, kita mesti tampil membawa agenda kukuhkan kembali tautan sesama orang Islam yang pecah sekarang ini kita kena tampil. Jangan kita pula jadi tukang bakar. Kita lah yang tampilnya. Betul. Yang membakar tu biarkanlah netizen. Dengan dunia netizen mereka. Kita orang masjid mesti ajak orang jadi baik. Itu peranan kita. Ini peranan agamawan daripada dulu lagi. Maka salah satu cara yang kita nak ajak masyarakat sekarang, jom datang masjid. Semayang berjemaah. Apa sebab? kerana di masjid ini terlalu banyak pelajaran dan juga tauladan khususnya dalam hal bersatu padu. Betul. Datang masjid. Tapi ialah bila saya tengok tajuk cerita semayang jemaah kepada orang yang memang datang semayang di masjid. Macam hmm, nak ceramah macam mana memang orang tu nak datang. Kalau ceramah tengah bandar, ajak orang datang masjid, oh itu syok. Semayang jemaah ini tak semua orang kuat. Betul. Dan tak dinafikan ada orang dia kata, saya bukan tak nak semayang jemaah di masjid. Tapi masalah ustaz, semayang di rumah lagi syok. Syok dari segi apa? Khusyuk. Khusyuk. Semayang di masjid tak khusyuk. Kan semayang di rumah khusyuk. Tentu akan masa PKP semayang di rumah. Syok. Syok. Semayang tepi katil. Pasal ekor. Elek. Habis semayang Guling tu tidur Kan sedap Tak boleh fikir paki apa semua Semayang di masjid Mana khusyuk eh Tuan-tuan Semayang di masjid haram Khusyuk sure. Mana ada Bising macam-macam Atau ada semayang di masjid yang besar-besar pun Mana ada kita khusyuk Ini taklah masjid kita tak besar sangat kalau masjid yang besar, yang gede-gede, itu budak-budak berlari dibuat buat permainan saja. Kelemah, kelemah, kelemah, kelemah, kelemah, kelemah, Nasib masjid tuan-tuan ni kawasan kampung bukan laluan bandar, traffic light apa semua. Saya pernah sekali menyampaikan carahan masjid tengah bandar dekat traffic light. Tengah mengajar macam ni, boom, accident. Bangun jemaah bila. <laughs> Banyak. Benar sih benar. Ada satu surau mana cerita sama juga. Accident semayang syak berjemaah. Boom, kong, accident. Separuh jemaah keluar. Pergi menengok apa berlaku. Tengah semayang tu. Jadi dari segi khusyuk, memang semayang di masjid tak khusyuk. Kadang kita, minta maaf, ni contoh saja. Kita semayang sebelah jemaah. Ada jemaah ni saya tak tahulah dia makan apa kat rumah. Dia punya senaru setiap rokaan. Tak raya kita. Allahu Akbar. Lemah betul lah. Dia ada. Letaknya puasa Isnin kami. Becik. Kadang duduk sebelah jemaah baca kuat tak daya untuk tuan-tuan. Macam imam baca ni. Kalau dia sujud, dengar sikit. Macam jambi serapah ni. Jambi serapah. Tapi kalau dia ah, sami Allah rabbana wa Lepas tu masa dia duduk antara Habib bin Muhammad Duduk sebelah kita Mula baca tahiyat Mak Imam pun tengok Atta As <laughs> Dah lah hati Masa baik dah tua dia ni Kalau budak aku siku dia sabar sabar makmum baca kuat belum makmum semayang kita semayang sebelah dia rukuk Allah Akbar tengok dia punya kaki ya Allah kuku panjang boleh kayu perahu ini orang kecil nama al kuku dia hati berkata-kata susah betul muslimat semayang masjid mana khusyuk Tengok orang datang pakai telefon lawa. Wow, Siti Khadijah Wah. <laughs> lama jadikan abadi. Allah. Semayang di rumah tak ada masalah. Betul sih. Tapi kenapa kita kena datang juga ke masjid? Allah suruh. Betul. Kenapa Allah suruh? Suruh belajar cara hidup bermasyarakat. Masjid ni pelajaran hidup bernegara dan bermasyarakat. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sudah selesai videonya guys Dan itu kelanjutan di video sebelumnya yang pernah saya react juga Jadi itu part selanjutnya ya teman-teman sekalian Dan ada kisah yang disampaikan oleh Ustadz Badlishah Yaitu kisah jemaah yang setiap rokaatnya itu sendawa Terus intinya adalah kalau kita sholat di masjid itu enggak khusyuk gitu loh guys ya susah untuk khusyuk sebab apa banyak gangguan gangguannya tadi ya macam kawan kita jemaah yang lain macam tu lah tapi kenapa kita kena pergi ke masjid untuk solat berjemaah untuk belajar juga sebab di masjid itu kata Ustaz Batlisyah tadi adalah tempat di mana kita macam pemimpin ya kan bermasyarakat ya pemerintahan macam tu itu sama halnya dekat masjid ya sebab ada imam ada makmum juga macam tu lah ha, kita belajar belajar di situ dan juga mengeratkan Nah, ha, persaudaraan kita sesama sesama muslim. Maka daripada itu kawan-kawan sekalian, setidaknya kita tuh kena pergi ke masjid untuk solat ber, berjemaah. Jangan sampai istilahnya kita tuh meninggalkan masjid. Macam itulah guys ya. Dan ingat bahwasannya keutamaan kita ketika pergi ke masjid adalah yang pertama ha, langkah kanan dan kiri kita. Yang kanan itu mengangkat derajat kita, yang kiri mengampungkan dosa-dosa kita maka semakin jauh kita pergi ke masjid ya kan maka insyaallah kemuliaan itu ada pada kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah oke okay guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa untuk terus ikuti ngaji bareng ataupun bisa dikatakan kita belajar bersama ustaz-ustaz yang ada di Indonesia maupun di Malaysia yang berkenaan dengan banyak hal ya karena itu dapat istilahnya menambah wawasan dan dan pengetahuan kita tentang ilmu agama. Ingat apabila ilmu agama ataupun syariat Islam ya yang kita utamakan maka Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ingin sekali melihat hamba-hambanya itu ya rajin dalam istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah semakin sayang. Akan tetapi apabila Allah sayang kepada kita Allah tak diam Allah akan uji kita Allah akan berikan banyak cubaan Banyak rintangan Banyak tantangan dalam kehidupan kita Yang terpenting adalah kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala mau cobaan apapun ujian apapun yang Allah berikan ingat cinta kita dan sayang kita kepada Allah tak akan berkurang. Itu yang kita nak harapkan, betul kan? Ah, mungkin itu saja video kali ini guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semua yang benar dari Allah dan yang salah itu sebab kebodohan saya sendiri.